वर्डप्रेस प्रेस एप्लिकेसनमा चाहिँ सेक्रेटरी थ्रेडहरू कस्तो कस्तो हुन्छ कस्तो कस्तो अट्याक आइरहेको हुन्छ अनि हामीले एकदमै धेरै प्लगइनहरू युज गरिरहेको हुन्छ वर्डप्रेस प्रेस एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो प्लगइनहरू चाहिँ कसरी सेक्योर गर्न मिल्छ थेमहरू कसरी सेक्योर गर्ने अनि हाम्रो आफ्नै वर्डप्रेस प्रेस एप्लिकेसनलाई चाहिँ हार्डन कसरी गर्न मिल्छ ताकि अट्याकर चाहिँ कुनै तरिकाले भित्र पेनिटेट गरिहाल्यो छिरिहाल्यो भने पनि केही गर्न नसकोस् सो बेसिकली अट्याक सर्भिस कसरी घटाउन मिल्छ भन्ने वेजहरू अनि फायरवालहरू वर्डप्रेसमा धेरै फायरवालहरू छ अनि कस्तो कस्तो फायरवालहरू युज गर्दा ठिक हुन्छ अनि फायरवालले के गर्छ कस्तो कस्तो अट्याकहरू ब्लक गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ म त्यसमा कभर गर्छु apart from firewall there are there are different secretive plugins अनि त्यो प्लगइनहरू चाहिँ कसरी कुन कुन प्लगइनहरू इन्स्टल गर्ने त्यो प्लगइनहरूले के के गर्छ कुन कुन प्लगइनहरू चाहिन्छ भन्ने कुराहरू पनि आई विल टक अनि अर्को छ ब्याकअपको ब्याकअपको कुराहरू चाहिँ वर्डप्रेसमा इनकेस म्यालवेयर लाग्यो ऱ्यान्समोर लाग्यो भने चाहिँ अब स्न्यापसटबाट कसरी रिस्टोर गर्ने कुराहरू यो कुराहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ सो त्यो कुराहरू पनि I will talk and finally security based प्र्याक्टिसेसहरू वर्डप्रेसमा के के गर्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ एज अ युजर अनि डेभलपर चाहिँ वर्डप्रेस एप्लिकेसनलाई चाहिँ सेक्योर गर्न सक्नुहुन्छ ओके वर्डप्रेस सेक्युरिटी थ्रेड्स एउटा बिगेस्ट थ्रेड भनेको चाहिँ मलाई पर्सनल्ली नै लाग्ने चाहिँ आउटडेटेड प्लगइन्सहरू हामीले के गर्छौँ प्रेस एप्लिकेसन बनाउँछौँ एकदम धेरै प्लगइन्सहरू इन्स्टल गर्छौँ ल साइट बन्यो है भन्ने हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ कसैले केही केयर पनि गर्दैन आफ्टर अ वाइल कुनै भलिराबिलिटी आउँछ हामीले अपडेट गरिरह हुँदैनौँ प्लगइन अनि त्यही भल्नेराबिलिटी चाहिँ अट्याकरले चाहिँ एक्सप्लोइट गरेर चाहिँ साइट कम्प्रोमाइज गरिदिन्छ डाटाबेस कम्प्रोमाइज गरिदिन्छ तपाईँको डेटाहरू लिक गरिदिन्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ बल्ल अपडेट गर्न थाल्छौँ सो चाहिँ यो चाहिँ एकदमै ठुलो रिक्स हो आउटडेटेड प्लगिन्स अप्सोलेट प्लगिन्सहरू अनि अर्को चाहिँ वर्डप्रेस आफैमा चाहिँ अपडेटेड नभएको चाहिँ पुरानो भर्जनको वर्डप्रेसहरू युज गरिरहेको वर्डप्रेस आफैमा पनि भनिराबिलिटिजहरू आइरहेको हुन्छ होइन सो हामीले त्यो भल्नेराबिलिटिज पनि फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ यो पनि एउटा ठुलो रिक्स जस्तो नै हो अनि अनअथराइज लगइन्स अनअथराइज लगइन्समा चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ गेसेबल पासवर्डहरू राख्नुभयो युजर्सहरूको होइन तपाईँको पासवर्ड चाहिँ कतै डार्क वेबतिर छ भने चाहिँ अब त्यो पासवर्डहरू चाहिँ युज गरेर चाहिँ अट्याकरले चाहिँ तपाईँको वर्ड प्रेस एप्लिकेसनमा छिर्न सक्छ नर्मल्ली के हुन्छ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटै पासवर्ड धेरै ठाउँमा युज गर्ने गरिरहेको हुन्छौँ होइन फेसबुकमा पनि त्यही ट्विटरमा पनि त्यही एन्ड भाजरी सबै प्लेटफर्ममा त्यही युज गरिरहेको हुन्छौँ अनि कुनै टाइममा चाहिँ कुनै साइट कम्प्रोमाइज भइदिन्छ अनि कम्प्रोमाइज भइसकेपछि त्यो पासपोर्ट्सहरू त डाक वेबमा लिक हुन्छ अनि अट्याकरले के गर्छ त्यो पासपोर्ट लिएर आउँछ थाहा पाउँछ इमेलबाट अथवा युजर नेमबाट पासपोर्ट थाहा पाउँछ अनि त्यो पासपोर्ट युज गरेर चाहिँ लगइन गरेर हुन्छ सो यो पनि एकदमै ठुलो रिक्स हो वर्डप्रेस वेडप्रेस एप्लिकेसनमा अनि अरू चाहिँ वेब बेस्ड अट्याकहरू नर्मल्ली अरू वेब एप्लिकेसनमा कस्तो कस्तो टाइपको अट्याकहरू हुन्छ like SQL injection cross site scripting होइन अनि सर्भर साइड रिक्वेस्ट फर्जरीदेखि लिएर डिफ्रेन्ट अट्याकहरू चाहिँ जुन चाहिँ कमन वेब एप्लिकेसनमा हुन्छ त्यो चाहिँ वर्ड प्रेसमा पनि हुन्छ एन्ड uh, मैले अर्को टपिक uh, अर्को उस बुलेट पोइन्ट पनि राखेको छु फिसिङ भन्ने फिसिङ गरेर पनि अट्याक भइरहेको हुन्छ होइन कतिपय अवस्थाहरूमा सिम्पली त एउटा फिसिङ लिङ्क सेन्ड सेन्ड गर्यो तपाईँहरूले चाहिँ फिलअप गर्नुहुन्छ फिल युजर नेम र पासवर्ड फिलअप गरिसके पछाडि चाहिँ त्यो डिटेल्स mm, uh, चाहिँ अट्याकरलाई जान्छ त्यसरी पनि ह्याक भइरहेको हुन्छ इभन डेभलपर्स पनि ह्याक भइरहेको हुन्छ फिसिङले नै गर्दाखेरि चाहिँ वर्ड प्रेसमा सो हामीले कसरी सेक्योर गर्न सक्छौँ त वर्ड प्रेस प्लगइन र थेम मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ तपाईँको वर्ड प्रेस प्लगइनहरू चाहिँ अपडेट गरिराख्नु पऱ्यो बेला बेलामा अर्को भनेको चाहिँ अटो अपडेट इनाबल गर्न पनि मिल्छ वर्ड प्रेसमा प्लगइन्सलाई चाहिँ अटो अपडेट मोडमा राख्यो भने चाहिँ every once in a while चाहिँ अटोमेटिकल्ली नै अपडेट हुन्छ WordPress plugin but it has a down side तपाईँको एप्लिकेसन ब्रेक हुनसक्छ होइन so be cautious be careful when enabling this feature unnecessary प्लगिन्सहरू पनि रिमुभ गर्नु पऱ्यो जस्तै टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ दुई तिनवटा ऱ्यान्डम प्लगिनहरू हाल्नु होला अनि फाइनल्ली एउटा कुनै एउटा प्लगिन युज गर्नुहुन्छ त्यही एउटा पर्टिकुलर पर्पोजको लागि है अनि त्यो बाँकी भएको प्लगिनहरू रिमुभ गर्न बिर्सिनु भयो भने पनि कुनै फ्युचरमा कुनै पोइन्टमा गएर अट्याक आएको अट्याक आउन सक्छ अथवा अरू प्लगइन्सहरूमा चाहिँ अहिले नै भल्नेराबिलिटिज हुन पनि सक्छ so imagine getting hacked with something जुन चाहिँ तपाईँले नचाहिएको नचाहिँदा चाहिँदा पनि युज गरेर चाहिँ ह्याक पनि हुन सक्नुहुन्छ सो रिभ्यू गर्नु प्लगइनहरू रिभ्यू गर्ने मेन्टेनेन्स साइकलहरूमा चाहिँ चाहिँ जस्तै अरू डिप्लोमेन्ट रिलेटेड टेस्टिङ रिलेटेड सँगसँगै सेक्युरिटी रिभ्यू पनि गर्ने जहाँ चाहिँ प्लगइन रिभ्युजहरू थेम रिभ्युजहरू गर्ने अनि प्लगइनहरू चाहिँ लेटेस्ट भर्जनमा अपडेट गर्ने नचाहिने प्लगइनहरू हटाउने होइन so you can do those things to secure your WordPress plugins and themes harden कसरी गर्न मिल्छ त वर्ड प्रेसको एप्लिकेसन सो मैले नै बेस बेसिकली के गरेर हुन्छ भन्दाखेरि कुनै वर्ड प्रेस एप्लिकेसन एसेसमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यु त्यो वर्ड प्रेस एप्लिकेसन कसले बनाएको हो उसको इमेलहरू के के छ उसको पासपोर्टहरू कतै ब्रिच भएको छ कि छैन उसले गेसेबल पासपोर्ट युज गर्छ कि नै धेरै इन्फर्मेसनहरू पहिला ग्यादर गर्छु एउटा फेजमा होइन अनि वर्ड प्रेसमा स्ल्यास डब्लुपी लगइनमा जानुभयो भने चाहिँ त्यहाँ लगइन पेज आउँछ अनि लगइन पेज आउँछ त्यहाँ चाहिँ अब त्यो गेसेबल पासपोर्टहरू यताउतिले गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिटली नै कम्प्रोमाइज हुनसक्छ तपाईँले पासवर्ड विक नै राख्नु तर डब्लुपी लगइनको पाथ चेन्ज गर्नुभयो भने चाहिँ अट्याकर त भित्र छिर्ने माध्यमै हुँदैन नि त किनकि that's the only entry point through which attackers can get in by abusing leaked passwords or something like that so WP लगइनको पाथ चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ प्लगइनहरू पाइन्छ वर्ड प्रेसमा होइन त्यो प्लगइन युज गरेर चाहिँ डब्लुपी लगइनको पाथ चेन्ज गर्न मिल्छ and second thing is access चाहिँ लिमिट गर्ने कति युजर छ तपाईँको प्रेस एप्लिकेसनमा होइन सबै युजर चाहिन्छ भन्ने छैन अनि रोल बेस्ड एक्सेस कन्ट्रोलहरू सबै युजर एडमिन नै हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त अनि सो त्यो कुराहरू चाहिँ रिभ्यू गरेर चाहिँ एक्सेस चाहिँ एकदमै लिमिट गर्नुपर्ने हुन्छ प्लगिनहरू चाहिँ ऱ्यान्डम ठाउँबाट नहाल्ने होइन ऱ्यान्डम प्लगिन्सहरू चाहिँ इन्स्टल नगर्ने अफिसियल सोर्सहरूबाट मात्रै प्लगइन इन्स्टल गर्ने अथवा चाहिँ रिभ्यू राम्रो भएको प्लगिनहरू होइन इन्स्टल गर्ने अनि यो पनि डाइरेक्टली नै प्रोडक्सनमा नगर्ने टेस्टिङ इन्भाइरोमेन्ट बनाउने टेस्टिङ इन्भाइरोमेन्टमा बनाएर चाहिँ ट्राई गर्ने होइन कसरी बिहेभ गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू कतिपय अवस्थामा चाहिँ प्लगइन नै भल्नेरेबल हालिरहेको हुन्छ म्यालवे टाइपको प्लगइन हालेर पनि ह्याक भएको हुनसक्छ फाइल एडिटिङ डिसेबल पनि गर्न मिल्छ फाइल एडिटिङ डिसेबल गर्यो भने चाहिँ कुनै तरिकाले अट्याकरभित्र छिरिहाल्यो भने पनि न प्लगइन चेन्ज गर्न मिल्छ न के केही चेन्ज गर्न मिल्छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ भित्र डेटा चाहिँ रिड गर्न मिल्ने भयो होइन तर भित्र गएर चाहिँ जस्तै म्यालवेयरहरू ड्रप गर्ने होइन अनि अरू टाइपको अट्याक गर्न चाहिँ मिल्दैन यो चाहिँ मलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट लाग्छ पर्सनल्ली नै होइन चाहिँ डेटा ब्याकअप चाहिँ किनकि कतिपय अवस्थामा चाहिँ वर्ड प्रेस एप्लिकेसन कम्प्रोमाइज भइदियो ऱ्यान्समवेयर हालिदियो अथवा म्यालोर हालिदियो अब के गर्ने तपाईँसँग कुनै तरिकाले पहिलाको ब्याकअप छ नाइटली ब्याकअप छ भने त अघिल्लो स्न्यापसटमा रिस्टोर गर्न मिल्छ नि त यदि ब्याकअप नै छैन भने त you're are doomed you have nothing to do होइन केही गर्नै मिल्दैन सो ब्याकअप uh, चाहिँ uh, लिइराख्नुपर्छ तपाईँको होस्टिङ प्रोभाइडर के हो केमा होस्ट गरिराख्नु भएको छ होस्टिङ प्रोभाइडरले पनि ब्याकअपको सोल्युसन्सहरू दिइरहेको हुन्छ नाइटली ब्याकअपको होइन तपाईँले अब एडब्लुएस uh, अथवा गुगल क्लाउडहरू युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ स्न्यापसट लिन मिल्छ भर्चुअल मसिनको इन्स्टान्सेसहरूको सो ब्याकअप चाहिँ मजाले गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को चाहिँ लगिङ र मोनिटरिङ यो चाहिँ कस्तो बेलामा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक डिबगिङ पर्पजहरूमा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हुन्छ डेभलप गर्दाखेरि अर्को चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसनमा कस्तो कस्तो टाइपको अट्याक आइरहेको छ चाहिँ कसैले चाहिँ लगइन गर्न पो ट्राई गरिरहेको छ कि होइन देखि लिएर डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ लगिङ र मोनिटरिङबाट अनि कुनै पोइन्टमा चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसन कम्प्रोमाइज नै भयो अरे होइन प्रोपर लगिङ चाहिँ इनाबल छ भने चाहिँ त्यो लग्सहरू हेरेर चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा पाउन सकिन्छ कि तपाईँको एप्लिकेसनमा कसरी अट्याक आएको हो त्यो अट्याकर चाहिँ ट्राभल्स गरेर कता कता गयो होइन अनि भित्र म्यालवेयर ड्रप गरे कि नाइदेखि त्यसलाई डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ सो लगिङ र मोनिटरिङ पनि एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट है and the list is very long तर बेसिक आइडियाहरू चाहिँ यही यही नै हो अरू डिफ्रेन्ट तरिका अरूहरू पनि छ डिफ्रेन्ट कुराहरू जसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले वर्ड प्रेसलाई हार्डन गर्न सकिन्छ तर यदि यहाँ मेन्सन गरेका कुराहरू फलो गर्नुभयो भने चाहिँ एक लेभलमा चाहिँ तपाईँ सेक्योर्ड हुनुहुन्छ है तपाईँको एप्लिकेसन चाहिँ सेक्योर्ड हुन्छ फायरवाल सो वर्डप्रेसमा प्लगइन्सहरू छ जसले चाहिँ फायरवालको रूपमा एक्ट गर्छ बेसिकल्ली फायरवालले वेब एप्लिकेसन फायरवालले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अट्याक आइरहेको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्लक गरिदिन्छ क्या नोन थ्रेड्स पनि अननोन थ्रेड्सहरू पनि सिग्नेचर्सहरू हुन्छ अट्याकको होइन प्याटर्न्सहरू हुन्छ नि त लाइक तपाईँहरू एप्लिकेसन सेक्रेटरीमा फ्यामिलियर हुनुहुन्छ भने क्रस साइड स्क्रिप्टिङहरू अट्याकहरूको सर्टेन प्याटर्न्सहरू हुन्छ सिक्वेल इन्जेक्सनको सर्टेन प्याटर्न्सहरू हुन्छ होइन त्यो प्याटर्न्सको चाहिँ सिग्नेचर हुन्छ त्यो सिग्नेचरको थ्रुबाट चाहिँ वर्ड प्रेस फायरवाल अथवा वेब एप्लिकेसन फायरवालले चाहिँ अट्याकहरू ब्लक गर्छ नोन अट्याक्स पनि ब्लक गर्छ अब आउन लागेको अट्याक्स पनि ब्लक गर्छ सो वर्ड प्रेस फायरवाल चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले वर्ड प्रेस फायरवाल राख्नुभयो भने पनि एक लेभलमा मजाले सेक्युर हुन्छ तपाईँको application it's not the only way होइन एउटा मात्रै कुरा चाहिँ होइन बट चाहिँ एक लेभलमा चाहिँ मजाले तपाईँको एप्लिकेसन सेक्युर हुन्छ इन्ट्रुजन एटेम्प्स पनि ब्लक गर्छ लाइक कसैले चाहिँ एकदमै धेरै अट्याक गरिरहेको छ एक मिनटमा दुई हजार तिन हजार रिक्वेस्ट पठाइरहेको छ लगइन गर्दा गर्न खोज्दा भने त्यो अट्याकहरू पनि ब्लक गरिदिन्छ आइपी ब्यान गर्ने कामहरू डिफ्रेन्ट कुराहरू गर्छ वर्ड प्रेस फायरवालले अर्को चाहिँ मलाई लागेको इन्ट्रेस्टिङ फिचर एउटा प्लगइनमा चाहिँ छ वर्डप्रेस वर्डप्रेसको प्लगइनमा के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फाइल्सबाट कतिको डेभिएट छ त नि भनेर पनि स्क्यान गरिदिन्छ क्या लाइक इमेजिन यो WordPress press application being hacked होइन अब अट्याकरले त भित्र गएर चाहिँ कि त डेटा एक्सट्र्याक्ट गर्छ कि त भित्र गएर म्यालवेयर ड्रप गर्छ होइन म्यालवेयर ड्रप हुने भनेको के हो कि त नयाँ फाइल चेन्ज हुने हो नयाँ फाइल बन्ने हो कि त पुरानो फाइलहरू चेन्ज हुने हो सो फायरवालले के पनि गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय फायरवालहरूले डेभिएसन्स पनि पत्ता लगाइदिन्छ क्या एकपल्ट तपाईँले स्क्यान गरिसकेपछि यो यो फाइलहरू चाहिँ वर्ड प्रेसको स्ट्यान्डर्ड फाइलहरू हो यो यो फाइलहरू चाहिँ चेन्ज भएको हो भनेर देखाइदिन्छ अनि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो चेन्ज भएको फाइलहरू मात्रै हेरेर चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसनमा कसैले केही गरे हो कि होइन भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ दुई तिनवटा फायरवालको नाम लेखेको छु मैले ओड ओड फेन्स होइन आई पर्सनली प्रिफर दिस मैले नै युज गरिरहेको हुन्छु सुकुरी क्लाउड फ्लेयर एटसेक्टा अरूहरू पनि छ होइन मैले चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ टपवाला युज गरिरहेको हुन्छु नट इम्बो के भन्छ जो राम्रो छ ओड फेन्स फायरवाल यसमा नै त्यो अघि मैले भनेको डेभिएसन्सको कुराहरू पनि यसले मजाले नै निकाल्छ बेस्ट प्र्याक्टिसेस के के हुन्छ फर्स्टवाला मैले अगाडि पनि कभर गरेको थिएँ अननेसेसरी युजर्सहरूलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिने एक्सिस लिमिट गर्ने पार्टहरू चाहिँ तपाईँहरूले कभर गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को चाहिँ तपाईँको पासपोर्ट लिक भयो अट्याकरले थाहा पायो तर टु एफए इनाबल छ भने त त्यो टु फ्याक्टर कोड चाहिँ थाहा पाउँदैन नि त सो त्यसरी पनि सेक्योर गर्न सकिन्छ सो टु इनेबल इनाबल गर्नुहोला त्यसको लागि प्लगइनहरू पनि पाइन्छ अनि वर्डप्रेस ब्याकअप चाहिँ रिभ्यू गरिराख्ने बेला बेलामा ब्याकअप भइराखेको छ कि नै होइन छैन भने चाहिँ फेरि इनाबल गर्नु पऱ्यो अनि त्यो ब्याकअप चाहिँ सेक्युर गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ लगइन लिमिट पनि गर्न मिल्छ वर्डप्रेसमा लाइक एउटा आइपीबाट सर्टेन टाइम फ्रेममा कति रिक्वेस्ट आउने भन्ने कुराहरू चाहिँ लिमिट गर्न मिल्छ यसको लागि पनि टाइम पाइन्छ होइन त्यो प्लगिङको थ्रुबाट चाहिँ यो लगइन लिमिटहरू गर्नुहोला अब चाहिँ अफिसियल प्लगिन र थेम्स मात्रै युज गर्ने अरू प्लगिनहरू युज नगर्ने ऱ्यान्डम ठाउँहरूबाट आएको प्लगिनहरू चाहिँ युज नगर्ने त्यहाँ पहिला नै म्यानुअलहरू भएको हुनसक्छ ओके फाइनल्ली यति गर्दा गर्दै पनि तपाईँको साइट कम्प्रोमाइज भयो भने चाहिँ now you know who to to है